Oh my god. Okay. So 这是。Okay. 我其实什么？我看不到，这是一个很大的吧，然后基本上只要天气好，大家就会来这里野餐。哎呀，其实就是不一定要天气好，就其实只要傍晚这里就很多小孩子。哎，对，玩，这是一个 playground，I got. I see a playground, I think. 呀，然后我现在去一个没有什么人的地方拍照，其实我还是一个害羞的人类。 <laughs> 然后我现在走过了这条路，现在是走向去 Lakeside a r t which is a h d a t e r i think。我没进去过，所以我不知道。嗯。然后刚刚过去，一群人看着我，他觉得这个人是傻。嗯，因为我今天穿着短裙。 不是，嗯，应该不是因为这个，他应该就是觉得这傻逼，这黑华在拍啥呢？嗯，然后，哎，就是 Arts。嗯，其实他经常都有很多 show s that 可以可以可以去看了，可是要么我没有兴趣，要么有点贵哦，h a t 我来看看。 其实，然后我们这还有一个 golf club，一个 mini golf place。嗯，耶，我们到在一个绿了，让我们看看耶。漂亮不？是不是很漂亮？And this e n t h is the golf place. It's coming soon. 反正我有看过人家在里面玩，应该是在 try。好像我下一次回来就可以玩了。 耶，漂亮的湖，差不多五月五六月的时候，它就会有开放。差不多应该现在也是可以的吧？就它会有那些船，canoe，i n g 就是开放给，就是你给大概五磅，然后你可以划大概三个小时在里面。嗯嗯，没有划过，本来要去划，可是最后不知道为什么没去划。嗯，就这样。耶， <laughs> 那我们就。 继续去，哎，我们 casually walking towards 没有人的地方，盖一盖走那边？哇，漂亮！好，我找到一个没有人地方，然后我就停下来拍照。嗯，哇哦，第一轮拍摄完毕， <laughs> 你知道我多尴尬吗？ 不对，我要讲的是，我做了一件很愚蠢的事情。我其实就是带这相机出来，然后就觉得说，我要把那个白区用完，我要把白区用完啊！为什么是看那边？我要把白区用完，因为经常要拍一个东西，所以，嗯，很开心啊。因为我记得上次我看的时候还是三格，然后刚刚我应看是没电的。 <laughs> 嗯，所以我就一直在用电话拍，然后刚刚其实很多人一直路过， <laughs> 搞得我很尴尬。 <laughs> 可是我还是拍了几张很奇怪的照片。可是因为那太阳太亮太漂亮了，所以我一定要拍。所以嗯，看我，嗯，拍出来怎么样？因为刚才在外面其实也很难看到，所以就是我没有认真看。然后现在要去另外一个信。 一个新拍，嗯，所以就是我现在愚蠢的着一个脚架，一个 for camera 的脚架，在拍照，在用电话拍 everything。哦，有太阳就是美好盖，热到，我真的是不行。可是我是自己帮自己拍，老人家都是朋友帮忙。可是我现在就是找不到人跟我一起来。其实我是没有问有没有人要跟我一起来，所以就是嗯，就这样。 这样的，我一直看这个，我眼睛好像看这旁边，是因为我在看这 screen 哦，耶耶，这么漂亮的校园，就像一个很恐怖的地方，晚上来很恐怖，应该我没有难过。嗯嗯嗯，o k 所以，但是应该可以，等大家走完了，哇哦，这里拍下去。 多漂亮啊！可是很多人来。OK，在这里，等到大家走完，嗯，可以的。我们有点耐心，因为现在不是，后面是一条很长的路，所以要等到走完，不是很简单。我们来欣赏一下这里的风景吧。 就觉得这很烦，这声音。其实每天都听到，所以其实习惯了。也不知道是什么事情，可是，嗯，因为它太长，响，所以弄到我们都 care 了。 刚刚真的撞到熟人，I mean，我不知道认不认得我，还是他是故意不要跟我打招呼，还是什么？So，我就继续拍我的照，可是只是看到我站在我的电话前面，然后我电话是在一个 camera 的脚架上，你可以 imagine like，你在路上看到这种人，你到底是什么感觉？你知道我多尴尬？拍出来照片真是不堪一击。 这语用的对吗？我想表达，拍出来照片总是不能用。OK，我要开始演兽。我现在我去一个很漂亮的地方，我觉得很漂亮啊，我不知道别人觉不觉得漂亮啊。最好不是漂亮，就是那个感觉，就是很好看。可是很很难拍照，因为我长得不漂亮。嗯。 <laughs> 嗯，我是应该戴着眼镜。七月的风，八月的雨，你还未来。是不是很漂亮？我就觉得，我是一直到不久前。 嗯，几个月前，就是我第二月度的时候，我才懂这间这个地方是很漂亮。这一看过去，Oh my God，怎么可以有这么漂亮的地方？嗯，其实就是一个，现在应该就是它这里就是一个 N 哦，哒哒哒哒哒哒，这里，Oh my g o d 你讲，掉下去就是。 必死无疑。好，嗯，其实这是一个很无聊的 vlog，然后因为我不是很喜欢拍那种有主题的东西。 我比较喜欢那种 vlog，like travel vlog，可是我又不常出门，是一个宅女，又别女又宅女。啊，可 <laughs> 以自己讲。 <laughs> 嗯，所以，嗯，然后昨天真是很悲催，这两天就是因为我的 society 的咖啡 e 就是很不 n i v e 然后，可是另外一边又一直很。 紧张，然后一直催我要那些东西啊，什么啊？因为我们要做 event，然后就是我爸妈 k 那个 menu 在四个礼拜前，然后我们已经是最后一个放在那一天是最后一个 timing that 我们可以哦，因为接下来就是 Easter break，然后 before Easter break 就是 g r a d u a t i n graduation 就有很多人会很多 company 来，然后就是会有很多 event 要，所以那个就很忙很忙。所以我就是那个时候是最后一次可以，就是最后一次最后一个时间，then like You get it？哦吼！我后面有应该觉得我是傻子，嗯。然后你自己好漂亮。挺好嘞。我那时候有说，就是要来跑步，是不是？然后我只能说，这太大了，没了。就 <laughs> 单纯就是懒惰。Oh my God！ 所以呢，就是这样。我好饿哦，我也不知道煮什么。那时候，exam period like before exam，准备的时候 i n t e r e a t 的时候，哇，我真是，一到时间我就煮东西，然后就是早餐、午餐、晚餐都会吃。可是哦，一过，唉，想在厨房看到我，嗯，然后。 过两个礼拜就要 <laughs> 回家，非常开心。然后我已经两个礼拜，就是应该都过两个礼拜吧，我也不知道。这是第三个礼拜，就是不喝饮料。OK，我今天早上喝牛奶，因为因为那个牛奶要过期掉，嗯。 除了那一个，我都没有就哦。还有喝菊花茶，因为清热解毒啊。今年的吃太多了，就是除夕吃，初一吃，然后那个礼拜六又吃。诶，啊，然后，然后还有吃吃吃哦，然后还就还有最靠近就是。 小鬼妹，那时候又吃了，然后当中也有跟朋友一起出去，又吃。嗯，这就是为什么我的脸这样的。好，嗯，大家对我这个造型满意吗？就我应该长这样可惜，in reality，这 s t i c k e r 真是太棒了。不是哦，我真是装戴眼镜其实是不好看的。 这是骗人的！不要以为这样子拍起来好看。可以啦，可能有人觉得我在子是不好看，可是，嗯，就这样。要不要唱一首歌？什么歌呢？你后面做朋友，朋友不能牵手，想爱你的冲动，我只能笑着来过。因为我唱不到，我要电脑。心跳。 爱就像爱就开始煎熬，开始煎熬，每一分，每一秒。来，我把两层啊。当初又何必浪费那么多咖啡和玫瑰来打扰？我想要。 安静的思考，说说，哒哒，心一跳，爱就开始煎熬，每一分，每一秒，嗯，爱火在烧，烧成会有多好？将思念。 我相信已经快快要 OK，所以，现在录 ending， <laughs> 现在就是要回家哦。我的饿到，我走这里是对的吗？有没有人跟我一起走？我的天哪，这太恐怖了！为什么我要走这个地方？ 那样买，所以就是，嗯，期待接下来的影片吧。我们。